Reefuu sirbaa ziruun wadaajoo haaraa caqaftanii jennee san gaafanne inni sirbisaa haaraa keessaa tokko Qilleensa bobbisamu alaana dubbisamu qilleensa bobbisaayi alaana dubbisaayi ajaa'ibuma qilleensa olaanaa. Maali qilleensa akkanatti dubbisu kun? Maali qilleensa kana yaa Rabbi kana gayaa nu godhu yaa Waaqa kana gayaa nu Fatma Bacha. Bukan kezu ajaib Muhammad Ben mahşer baba Ali abi token kola kana wal matwan wa shawalla ali abi mani Ya king gurat

Eeyyalama jiruun galateeffannataam akkasuma jirtantoota VOA sagantaa afaan Oromooti qophii borii keessa dirree dimookiraasii dabalata gargaraa qabnaa nu caqasa. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Amallee garaa ziruun Odaajoo deebina. Zeruun Odaajoo nama bara hedduun durattu sirbuu jalqabee xiqqeennaanuu sirbuu keeyyati jechuun mee garaa qophii jaalannee san deebisaa Zeruun yoom sirbuu akka jalqabeen nutti muun jalqaba Gara waggaa soddomaa oliin ta'a. Ijoollummaa kootii qabee umriin koo waggaa torba yeroo sana. Lammatan baradda. Kutaa lammaffaa. Mana barumsaa keessatti na sirbisiisu barsiisoti. akkanumatti hin jalqabe jechaadha. Fedhiin sirbaa durumaa na keessa jira. Sagaleen koo kana dhaggeeffataniiti warri barsiisoti immoo jabaadhu naan jedhu na jajjabeessu jalqabe. Yeroo sana maaltu sitti dhageessisa siin? Sirboota afaan amaaraa kanatti warri durii kun hin sirbu. Sirba Oromoo immoo tokko tokkofaa jira. Akkamitti sirbi Oromoo kun tokkittiin sirbama kan jedhamu sana keessatti uumame jechuudha. Sirboota dur ijoollummaa kee umrii torbaatti weellisaa turte kan eenyuu fa'i? Sirba Buzulashiif gammachuu taanaafaa jedhan hin dhaggeeffatan qalloo qoyaa baalashaashii isa jedhan kana salaama kaayaa ganne isa sirbu sirbufaa kana isa dhaggeeffadhee fa'an jedhuu yaala garuu gara ofii kooti baasuutti nageessa malee gara saasanaa duwwaa miti. Yadaloon jalkaba faan Oromoo baase nayyaa daddakan baaseedhuma sirbe. Mee jedhime. Jaalalli jaalala jaalalli jaalala garaan of sarabe si wajin gala jaalalli jaalala garaan obsada si malee yaantala si wajin gala kan jedhudha. Waa'ee jaalalaa beektee sirra ga'ee moo dhageessee ma sirbite? Sirbuma namni kaasurraa malee jaalala maalittan beekare jaallanne goroo sana. Ammoo waa'ee jaalalaa ega beektee waan sirbite qabda Ani sirba jaalalaa yeroon sirbu isma jaalala kanatti dhimmanii sirbutuu hin ta'inii sabaa wajjin wal qabatee waa'ee biyyaa wajjin wal qabateeti jaalalan sirbu malee calluma jedhee jaalala amma yoonaayyuu itti dhimmeedhuma sirbee hin Jireenya hmm. kee guddataa deemu ee sagalte waan kana jajjabeessuuf? Wanta kana jajjabeessuuf carraa hin arganne mana barumsaatti yeroo ol siqaa deemu kibab kan jedhamu jira mana barumsaatti achi keessatti faan sirbaa achi keessatti yeroo sirbu akkuma istaarii godhanii na ilaalu baay'ee na jaallatu namisa galee godhudha ga'anii. na jajjabeessu. Gaartuu warra Koriyaa daabulti biyya Wallaggaa jedhamee kan dhaabbate jira. Isa keessatti sirbaan ture elfina ifa wajjinuu malee. Yeroo sana waan walliste keessaa waan yaadattu qabdaa zari'uun. Injira ammata kumaaluma amna nyaata si obseen dadhabee follooseen si gataa. Injiraan mataa ko gurraacha fadiidha. Inni mataa kooti dargaggoofti Kamiin fileennisa wiliyoo bukoodaa kan jedhudha. Quuqqaa'e qabdu yeroo sanatti ibsuu akkati barbaaddetti jechuudha. Yeroo sana ijoollummaa mokobayanii abbaan koos waan tokko tokko karaarra na buguseera waa'ee sabummaa kana baay'ee natti dhaga'ama jechuudha waanuma akkasii sirbu natti tola lammata sii dabaluu garbiraa tokko. Dhiiga koo na tuuttee tukaaniin na nyaattee. Dhiiga isheen kaan hin duute isheen kaan hin haftee jabaadhaa nama akkaataa nu raawwattee uffaatu kaanii keessumaa kan tafki amma yaa jiraatte kaiba isakki qabaa mammalaasa ciraanshee hin bara baay'ee boonye maali nuuf hin gamu kan jedhu jirti kunis. waggaa torba dura kaaseetii baasteetta. kan biraa maaliif dabaluu dadhabde? Himi yoo ta'e addisina jalaan nu siniin anima dhiibbaa guddaa cocaa guddaa nurra jira. Kanaaf karaan mana muuziqaa hin jira waan tokko tokko dhiibbaa nurratti godhan hin jira. Baay'ee rakkisaadha kaaseetii hojjechuun hankoo immoo sirban sirbu kanas waan ulfaatuu fi warri mana muuziqaa kanas badaa nurraan fudhatanii warrumarraa fudhatan iyyuu waanuma fedhe yoo isaan sirban aadaa yoo isaan sirban jaalala yoo isaan sirbannu hamma kanatti ilaalshan kennaniif sirba Oromooti. Zarihuun walleessa amma siidi haaraa baaste kana keessa tokko na dhageessis. Utuu rabbi guddaan asiin naga'uu baatee akka namaatti hin jiru kan jedhu jira kan koommaa jalqabarra jira. Sirbi kun ergaa guddaa qabaa nama hundumtuu akka dhaggeeffatu naaf heera utuu kana. Utuu fayyanii boodee deemti kan darbetti dhiisa bena fuulduratti utuu utuu. otoo otoo. Otoo beekanii lamuun arraabani otuu akkas goone. Jenne hidhii tuutuun jenne hidhii tuutuun ishina guddaadha ofumaan of qeeqoon. Weellisaa ta'uu keetiin waan gaarii waan hamaa jireenya kee mudate naa ibsuu dandeessa zariuun. Jireenya koo keessatti wanti yeroo hundumaa na mudatu rakkachuu, hiraaruu waan an hojjedhe kaasee immoo na baasetti maallaqan itti argadhe hinjiru jiru. Waan saba koo fayyadu, waan miidhaa saba koo isii ibsu, waan an sirbuufanii kanumaafanii itti gubadhee sumaafan gubadhee ammayuu sirbee gufuu hedduutu na mudatanaan. Waan gaariin na mudate baay'een jiru baay'een jiru. Maatii ijoollee qabdaa zariun? Qaba. Ijoollee meeqa? Ijoollee sadi. tokko kudha afurii Tokko kudha lamaa tokko kudhan Isaan keessa akka kee weellisuu kan yaalan jiru. Warri durbaan lamaan jiru baay'ee koppii godhu yaada tokko tokkos immoo na gargaaru garuu barnoota isaanii yoo xumuran malee akka isaan amma kana hordofan hin barbaadu barnoota hojii wal qabatanii garuu yoo fedhii qabaatan akka hordofanii isaanuma tumurteessa kana. Egaa barnoota akka dursan barbaadde maaliif? Aartii gara fuulduraa kana waan barnootaa wajjin yoo ta'e waan waan hundumaa addaan baasanii waan baraniifi kanaaf jedheetanii. Namoonni baay'een yeroo sagalee kee dhaga'an kanatti zari'uun maaliif biyya keessatti hafee jedhanii yaaduu danda'u. Ani waanan jalqabe tokkotu naatu muramuu dinnaanani kanaan biyyaa bahuun barbaanne hundumtuu biyya alaatti yaa immoo gaarii miti. Inni kaan immoo yoo mana eege wayya waan jedhuun ani saba koo dhiisee deemuu hin barbaanne. Kanuma hafanii ammoo naa gubataa jira fuuldurattis kanuma godhee darbuu hin barbaada Egaa warra akka kee weellisaan kan biyya alaa jiran kanaaf dhaamsi dabarfattu yoo jiraate. yoo mana eegan sareedha qoricha qotu jedhanii biyyatti tole dhaqanii biyya waa argatan biyya bilisummaan keessa jiru dhaqanii saba ofiitiif hamma biyya keessaa hojjechuu dadhabani. Dandeettii utuu qabanii jiruu fedhiin isaanii biyyuma laa dhaquu dammoo waa'ee aartii kana maalumaaf dadhabanii yoo rakkina sirbaa qabu ta'een warra galaana warra ummata walakkaa jiru jira. walaloo yadaloo hin erginaafi maaliif hin sirbanii mee kanatti naayimi atu amma dandeessutti jedheesan. afaa jireenya keetii maali adda? Amma dhumaatti waa'ee saba kootii waan saba koo deggeru waan aadaa koo deeggaru itti qabadhee dhuma muriin koo jirutti fakkeenya ta'ee darbuun barbaada. Waa'een sagalee weellisuu argachuu kan uumamaati moo kan yeroo keessa argatanidha jettu weellisaa zariuu wadaaju. Sadiitu jira sagaleen. Sagaleen tokko kan uummataati kan uummati sirba abbaa fedhe ittiin guungumee sirbu. Inni lammataa ammoo isa funyaaniiti. Inni sadaffaan sagale isa uumamaan garaa keessa harkisanii iyyanii sirban sana Isa jedhu. Ati dagaa keetti daakiin kalloo Gommaan nashaaroo ta'eera. Ati nagaa keetti taayiga kalloo ko'oo. Ayii booyicha duwwaa ta'eera. Sirba nama wallisu keessa waan akkasii baay'eetu jira jaallanni samma ba'e keessa. Kan ituun fakkeessin kan uumama ofii. Eh, Neechiraal jedhama kun kan namni namaa kennu tuun ta'in uumaan sii kennee guddi fattaa jechuudha. Aartiin Oromoo sirbi Oromoo guddachaa jira moo maalitti jira jettee yaadda? Sirbi Oromoo yeroo ammaa keessa sirba gurratti qicatanii dhaggeeffatan iyyuu baay'ee xiqqoodha. Mhm. Namoota murtaa'etu jira malee sirbi Oromoo waa'een guddina isaa baay'ee rakkisaadha. Kan warra guddateemmoo immoo gadi bu'aa jira kan keenya silaa utuun jalqabin finne utuutti fufame ooshinidha inni waanuma baay'ee si ajaa'ibuudhatu hojjetame garuu sadarkaa sanatti hojjetamaan jiru. Weellisaa Zarihuun Wadaajo deebiin alaatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoome.